inductor ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ የሆነ የመዳብ ሽቦ አለ። እዚህ ጋር የምታዩት ሽቦ አለ። ይህን ሽቦ እንዲህ ስጠቀልለው inductor ሆነ ማለት ነው። በቀላሉ ይህን ይመስላል inductor እና እንግዲህ በጣም ብዙ ስራ የሚሰራ ነገር ነው ይሄ ኮምፖነንት እና በጣም አስገራሚ ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን ይሰራል። እንዲህ ሽቦ በመጠቅለሉ ብቻ ማለት ነው። እና ምንድነው የተለያየ አይነት አጠቀላለል አለ። በዛ መሰረት ይሰራል ማለት ነው inductor። ይህን ነገር ስንጠቀልለው በገመድ ውስጥ የሚያልፈውን የ electrical energy ወደ magnetic energy ይቀይሯል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነች sample አሳያችኋለሁ። ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት ካስታወሳችሁ ማግኔት ሰርተን ተምረናል። ያ ማለት ነው inductor። በዚህ መሰረት ብዙ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እና magnetic energy ይፈጠራል ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ኤሌክትሪክ ልክ እንደ ውሃ ነው። ቀጥ ባለ መንገድ ሳያገኝ flow ጥሩ ይሆናል። እየተጣጠፈ እየተዘዋወረ ደግሞ ሲሄድ ሙቀት ይፈጠራል፣ magnetic field ይፈጠራል። አይመቸውም ማለት ነው። ለምሳሌ በ AC እና በ DC ልዩነት አለው። AC ሲያልፍ shape ኡን ይቀይሯል። ይሄ ምን ማለት መሰላችሁ? ቀለል ባለ መንገድ ስነግራችሁ AC voltage አንዴ positive አንዴ negative ይሆናል ብለናል። እንደዛ ሲቀየር እዛው ሊቀር ይችላል inductor ኡ ጋር እና pass ም ላያደርግ ይችላል ማለት ነው። እንደ አጠቀላለሉ ሬዚስታንስ ይወስኗል ማለት ነው። ምልክቱ L ነው። አንዳንድ ቦርዶች ላይ L የሚል ካያችሁ inductor ነው ማለት ነው። መለኪ ያለው Henry ይባላል። ጥቅሙን ስናይ በዋነኝነት filter ያደርጋል pure DC እንድናገኝ DC voltage perfect እንዲሆን ያለው current flow strong እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው inductor። ሀይ ፍሪኬንሲዎች ማለፍ አይችሉም እዛው ይቀራሉ inductor ኡ ላይ ማለት ነው AC ም ላያልፍ ይችላል ካለፍም ደግሞ ማለት እንደ ጥቅሉ መጠን ነው ካለፈው shape ኡን ይቀይሯል። ልክ ያለውን shape ሌላው magnetic field ኦችን sense ለማድረግ ይጠቅማል። increase DC voltage ማለት የሚወጣው ቮልቴጅ እንዲጨምር ያደርጋል በ inductor ሲያልፍ። ልክ capacitor store እንደሚያደርገው inductor ም store ያደርጋል ማለት ነው። ለአጭር ደቂቃ inductor ም store ያደርጋል ማለት ነው። እና በዚህ system የሚወጣው ቮልቴጅ እንዲጨምር ያደርጋል። የተለያዩ wave ኦችን ደግሞ ይቆራረጥልናል። በተለያየ እንደሚፈለጉ circuit ኡ ላይ እንደሚፈለገው ይቆራርጣል። በትልቁ ስናስብ oven ራሱ አለ። አሁን ላይ ኦቨን በኢንዳክሽን የሚሰራ oven አለ ማለት ነው። ሌላው solenoid የሚባል ነገር አለ። solenoid ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? የሚከፍት የሚዘጋ ኮይሉን ኢነርጃይ ስታደርጉት ብረቱ lock ያደርጋል። እንደዚህ automatic lock የሚያደርጉ system ኦች ለምሳሌ ATM ላይ አለ። ATM system ውስጥ አለ ማለት ነው። ሌላው የባቡር ቴክኖሎጂ ላይ ራሱ ብዙ ስራ ይሰራል inductor ማለት ነው። ሌላው ደግሞ relay። relay ደግሞ ምን ማለት መሰላችሁ? የተጠቀለለው ሽቦ አለ። ልክ ያን ቮልቴጅ ሲሰጡት relay ው ይከፍታል፣ ይዘጋል፣ ኦኖፍ ያደርጋል automatic simply ምን ላይ ያለ መሰላችሁ? ለምሳሌ የመኪና ፍሬቻ ቀጭ ቀጭ ቀጭ ቀጭ ይላል። ሪሌው ኦኖፍ ኦኖፍ ኦኖፍ ቻርጅ ዲስቻርጅ ቻርጅ ዲስቻርጅ ሲያደርግ እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ኮምፒውተርም በዚሁ system ይሰራል። ሌላው ኢንዱስትሪ ላይ ለብረት ማቅለጫነትም ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላው ripple frequency የሚባል ripple frequency ማለት ለምሳሌ ይህ እንዴት ላስረዳችሁ መሰላችሁ? ለምሳሌ ቴሌቪዥን አለ አይደለ? ቴሌቪዥን በአንቴና እያያችሁ ነው እንበል። ዲቪዲ ወይ decoder receiver ምናም ስታበሩ ይረበሻል፣ እርብሽ ይላል እና ያ ማለት ምንድነው ነው? ripple frequency ይባላል እና እነዚህ እነዚህን ያጸዳል ማለት ነው። ብዙ power supply ኦች አላችሁ። ይህ inductor inductor ደግሞ ባይኖር በጣም ይረብሻል ማለት ነው ከውስጥ ከውስጥ የሚወጣው ከውጭ የሚገባው አላስፈላጊ signal ኦችን ያጸዳልናል ማለት ነው። በሶስት ነገሮች ይሰራል inductor መጀመሪያ ዝም ብሎ ይጠቀለላል ማለት ነው። በሶስት ነገሮች ይሰራል። አንደኛው ዝም ብሎ ሲጠቀለል air core ይባላል። magnetic field ኡ ብዙ strong አይደለም እና ብዙ ነገሮችን filter ያደርጋል። ይሄኛው air core ይባላል። ዝም ብሎ በአየር ላይ የተጠቀለለ ሽቦ ማለት ነው። ሌላው ferrite core ነው። ferrite core ደግሞ የብረት powder አለው ተጋግሮ፣ ይህ የምትጥቁሩ ይሄኛው ferrite core ይባላል። ልክ እዚህ ላይ ሲጠቀለል ferrite core inductor ይባላል ማለት ነው። ሌላው iron core iron core ደግሞ ዝም ብላችሁ ብረት ነገር ላይ ሲጠቀለል iron core እና ምንድነው እነዚህ core ኦቹ ጥቅማቸው ምንድነው ነው? የሚፈጠረውን magnetic field ጥንክር እንዲል ያደርጉታል ማለት ነው። በደንብ ያጠነክሩታል ማለት ነው። እዛ ጋር የሚፈጠረውን induction ኡን ያጠነክሩታል ማለት ነው። ሌላው variable inductor የሚባል አለ። እዚህ ጋር የምታዩት inductor ነው። ሬዲዮኖች የ frequency ነገሮች ላይ አታጡትም ና ፍሪኬንሲውን አጀስት ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማዞር ያለው ልክ variable resistor እንደሚባለው variable inductor ም አለ ማለት ነው። ፍሪኬንሲ አጀስት ለማድረግ ለመቀየር ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላው resistor የሚመስልም inductor አለ። ልክ ስታዩት resistor ይመስላችኋል ና color code አለው ለ henry ነው። እሱ ጥቅሙ ምንድን ነው? የጥቅሉ ብዛት የገመዱ ውፍረት ታይቶ ይህን ያህል henry ነው ተብሎ ልኬቱ ይወጣለታል ማለት የገመዱ ውፍረት አጠቀላለሉ እንዲሁም ስፋቱ ማለት ነው። ለምሳሌ inductor ኡን space ኡን ሲጠጋጋ ሲራራቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። frequency ላይ ሲጠጋጋ ሲራራቅ፣ ገመዱ ሲወፍር፣ የጥቅሉ ስፋት እሱን እሱም matter ያደርጋል ማለት ነው። እሱ እሱ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሌላው inductor በ SMD ም አለ ልጥፍ ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ትንሽ ጠቆር ይላል። continuity ነው check መታደርጉት እነዚህ ጠቆር ያሉት inductor ናቸው ማለት ነው። ብዙ አይነት inductor አለ ማለት ነው። ሌላው አንዳንዴ ላፕቶፕ ቻርጀር፣ አንዳንድ ኬብሎች ላይ እንዲ አብጦታ ያላችሁ ይሄ ምንድን ነው ferrite core ኡ ነው። ልክ እዛ ጋር ቮልቴጅ የሚያልፍ ከሆነ filter ለማድረግ ማለት ነው። እነዚህ እነዚህን ታያላችሁ። እሺ አለካኩን ስናይ በጣም ቀላል ነው inductor check ለማድረግ meter ኣችንን continuity ላይ እናደርገዋለን ማለት ይሄ ድምፅ የሚያሰማው አንድ ነገር መገናኘቱን check እናደርጋለን እና ይሄ ገመድ ጥቅሉ ልክ መሆኑን በ continuity check እናደርጋለን ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ለምሳሌ solenoid relay ም ላይ የሚጠቀለለው ገመድ በጣም ብዙ ነው፣ resistance አለው እና ኮንቲኒ አይሰጣችሁ። ስለዚህ ምንድነው resistance ኡን ለክታችሁ check ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። resistance ማንበብ አለበት። ይህን ነገር ካላገኘን ቀጥታ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ resistance ከሰጠን እንደዚህ resistance ካነበበልን ይሰራል ማለት ነው። continuity ያልጮኸበት ምክንያት continuity uh, uh, ለትናንሽ ነገሮች ነው። ስለዚህ በ continuity እና በ resistance ማወቅ እንችላለን። ጥቅሉ ላልነሰ continuity ይሰጠናል። ጥቅሉ ብዙ ለሆነ reading ያነብልናል። ይህን ካላገኘን አይሰራም ማለት ነው። መሀል ላይ ገመዱ ከተበጠሰ ከቀለጠ አይሰራም ማለት ነው። ይህን ይህን ደግሞ በአይናችንም check እናደርጋለን። inductor ለየት የሚሆን መጀመሪያ በአይናችንም ቼክ ማድረግ አለብን። እርስ በርስ እንዳይገናኝ የተቀባው የተቀባው ነገር ከቀለጠ እርስ በርስ ይገናኛልና እንደ inductor ነት አያገለግልም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሲቃጠሉ ክስል ይላል። ይሄ የማሳያችሁ ከታች ምትያቸው electronics component ኦች ስማቸው inductor ይባላል። inductor በጣም አስፈላጊ የሆነ electronics component ሲሆን በብዙ ኤሌክትሮኒክስ ቦርዶች ውስጥ እንጠቀመዋለን። inductor ኦች current በእነሱ ውስጥ ማለፍ ሲጀምር ወይም flow ማድረግ ሲጀምር electric energy ን በ magnetic field አማካኝነት ያንን energy store ያደርጉልናል። inductor ኦች ስያሜያቸው coil፣ choke፣ reactor ብለን መጥራት እንችላለን። inductor ኦች passive electronics component ከሚባሉት ጋር ሲመደቡ በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ passive electronics component የሚባሉ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ሶስት ናቸው። እነሱም አንደኛ capacitor፣ ሁለተኛው resistor፣ ሶስተኛው ደግሞ inductor ነው። inductor በ passive electronics component ኦች ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። inductor ኦች ሁለት terminal side ሲኖራቸው ወይንም ከኛ አጠቃቀምና እኛ በምንፈልገው electronics circuit ውስጥ እንዲገቡ እስከተፈለገ ድረስ ደግሞ መጠናቸውን መጨመር ይቻላል። አራትም አምስትም ስድስትም ከዛ በላይ ማድረግ የኛው ወይንም circuit ኡ የሚፈልገውም ብቻ ማካተት ነው። inductor ኦች በባህሪያቸው ወይንም ባህሪያቸውን መሰረት አድርገን ብናያቸው ከነሱ አንጻር inductor ኦች ባህሪያቸውን ለመወሰን የሚረዳን inductance ነው። inductance ማለት ቮልቴጅ ወይንም voltage over change of current ሲሆን በዚህ ፎርሙላ በመጠቀም inductance ኣቸውን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ inductor ኦችን ስንገመግም ወይንም ባህሪያቸውን ለመመልከት መሰረታዊ ነገር inductance ኣቸው ነው። በ international system unit የ inductor unit henry ሲባል ይህም በአሜሪካዊ ሳይንቲስት ጆሴፍ ሄንሪ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተሰየመ ነው። አብዛኛው አክተሮች ማግኔቲክ ኮር ወይም magnetic core ብለን ብዙ ጊዜ የምንጠራው iron ወይም ferrite ሲሆን እነዚህን ይጠቀማሉ አብዛኛዎቹ የ inductor አይነቶች። የነዚህ የ magnetic core ምክንያት ወይም ጥቅማቸው በ inductor ኦች ውስጥ magnetic field እና inductance ን ለመጨመር ያገለግላሉ። inductor ኦች በተለያዩ የኤሌክትሪክ circuit ኦች ውስጥ ለብዙ ጥቅም ይውላሉ። inductor ኦች በተለያዩ ወይንም በተለያዩ ጥቅሞች እኛ በምንፈልገው ወይንም circuit ኡ በሚፈልገው ጥቅም ውስጥ ልናካትታቸው እንችላለን። በጣም አብዛኛዎቹ inductor ኦች ግን በትላልቅ ሰርኪቱ ቦርዶች ውስጥ ስንጠቀም ይገኛሉ። ምክንያቱ ምንድን ነው? ኢንዳክተሮች ፓሲቭ ሊኒየር ሰርኪዩት ኤሌመንት ውስጥ ይመደባሉ። inductor ኦች በብዛት በ alternating current ወይም AC በብዛት እንጠቀማለን። ለምሳሌ በተለይ በራዲዮ እቃዎች ወይም በራዲዮ electronics device ኦች በብዛት እንጠቀማለን። inductor ኦች በተለያየ ቅርጽ በተለያየ ጥቅም ይገኛሉ። የመጠናቸው መለያየት መሰረት የሚያደርገው እነርሱን ለማምረት ከምንጠቀምባቸው material ኦች አንጻር ነው። inductor ኦች በአጠቃላይ በሁለት መንገድ እንከፍላለን ወይንም inductor ኦች ብለን ስንጠራ በአጠቃላይ በሁለት መንገድ እንከፍላለን። አንደኛ fixed ወይም ቋሚ የሆኑ inductor ኦች ሲሆኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ variable inductor ኦች ይባላሉ። fixed inductor ኦች ከ resistor ጋር ቢመሳሰሉ ነገር ግን ከ resistor ጋር የሚለያቸው በ color coding ኣቸው ሲሆን ይህም ሁሉም የ fixed inductor ኦች መለያ የመጀመሪያው color coding ኣቸው ሁሉም silver ነው። variable inductor ኦች በ core የሚሰሩ ሲሆኑ core ኡ በ inductor ውስጥ እንደ ልብ ይሆንላቸዋል ወይንም በ variable inductor ውስጥ core ኡ ልብ ነው ተብሎ ይነገራል። inductor ኦች በምንጠቀምበት ጊዜ core በብዙ መንገድ ወይንም variable inductor ኦች ከሚጠቀሙበት የ core አንጻር ወይንም core ኡ ቢለያይም በ shape በትልቅነት ወይንም core ኡ ከሚሰራበት material አንጻር እነሱን በብዙ መንገድ እንከፍላለን። አንደኛው አየር ኮር ኢንዳክተሮች ናቸው። በብዙ አይነት circuit ኦች ውስጥ እንጠቀማቸዋለን። በዚህ የ inductor አይነቶች ውስጥ ምንም በአይናችን የምናየው core የለም፣ ወይንም የተጠመጠመ ሽቦ ብቻ ነው። ካር ሼፕ ያለው የተጠመጠመ ሽቦ ብቻ ነው የምናየው። ነገር ግን አየር እንደ core ይጠቀማሉ። እነዚህ አየር ኮር ኢንዳክተሮች ሃይ ማግኔቲክ ፊል ስትሪንግዝ ባላቸው application ኦች ውስጥ ትንሽ መጠን ያለውን signal loss ይሰጣሉ። ጥቅማቸው አሪፍ tuning coil ን ለማምረት በ filter circuit እና high frequency application ባላቸው ለምሳሌ በቲቪ እና በሬዲዮ በብዛት ይውላሉ። ሁለተኛውና አስፈላጊው የ inductor አይነት ደግሞ iron core inductor ይባላል። እነዚህ አይነት inductor ኦች ferromagnetic material አላቸው። ለምሳሌ ferromagnetic material አላቸው ወይንም iron core ወይንም ደግሞ ferrite core ን ስለሚጠቀሙ እንደዚህ አይነት core ያላቸው ወይንም ማለት ferromagnetic ወይ ferro ወይንም iron ያላቸው የ inductor አይነቶች ባላቸው የሃይ ማግኔቲክ ፐርማብሊቲ ምክንያት inductor ኦቹ inductance ለመጨመር ይጠቅማሉ። የ core ኡ ጥቅም ማለት ነው። ferromagnetic core material ያላቸው የ inductor አይነቶች በ high frequency ስፍራዎች ላይ ከ energy loss እና ከ core loss ነፃ ናቸው። እንደዚህ አይነቶቹ inductor ኦች በተወሰኑ ወይንም በተወሰኑ የትራንስፎርመር አይነቶች ስፍራዎች ላይ ይመረታሉ። ሶስተኛው toroidal inductor። toroidal inductor በጣም አስፈላጊ የሆነ የ inductor አይነት ነው። በብዙ የኤሌክትሮኒክስ ቦርዶች ውስጥ ለተለያየ ጥቅምና አገልግሎት ሲውል ይታያል። toroidal ኦች አንዳንድ ሰዎች ወይንም በኤሌክትሮኒክስ circuit ኦች ላይ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ትራንስፎርመር ያገለግላል። ትክክልም ያገለግላል። እነዚህ አይነት inductor ኦች magnetic material ን እንደ core substance በ core ኡ ላይ በመጠምጠም ይህንን የመሰለ የ inductor አይነት ይሰጡናል። ቴክኖሎጂው በተለወጠ ዘመኑ ባደገ ቁጥር በተለያዩ አይነት ግብዓቶችን በመጠቀም ዛሬ ላይ ያለውን ደረጃ ደርሷል። ከዚህም በመነሳት ብዙ አገልግሎቶችን እንዲሰጥ ተደርጎ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ይመረታል። ቶሮዳል ኢንዳክተር ካላቸው ክብ ቀለበት ወይንም አብዛኛዎቹ የክብ ቀለበት ቅርጽን ይዘው ይገኛሉ። በዚህም ምክንያት ብዙዎቹ ትንሽ መጠን ያለው የ magnetic flux እንዲባክን የማድረግ ብቃት አላቸው። toroidal inductor ኦች በብዛት በ alternating current circuit ውስጥ ወይም በ AC ብለን በምንጠራው circuit application ኦች ላይ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል። በዚህም ምክንያት በብዙ ቦታ ላይ እንደ ሽሚያ ከ inductor ኦች በብዛት ተፈላጊነት ጋር የሚያደርጋቸው የባህሪ መልክ መካከል አንዱ ነው። እንዲሁም በ medical device ኦች ውስጥ አገልግሎቱ ላቅ ያለ ነው። በ industrial controller output filter ኦች SMPS በምንጠራው አገልግሎት ይሰጣሉ። እንዲሁም switching regulator ላይ አስፈላጊውን አገልግሎት በመስጠት ይታወቃል። ቱሬላይን ኢንዳክተሮች የተለያየ ቅርጽ ባይኖራቸው ማለትም እንደ ሌሎቹ ኢንዳክተር አይነቶች ብዙ አይነት ሼፕ የላቸው። ሁሉም ክብ ቀለበታማ ናቸው። ይህ መሆኑም ለብዙ አይነት አገልግሎት ለብዙ ጥቅም እንዲመረ laminated core inductor ነው። እነዚህ አይነት inductor ኦች laminated ወይንም ሽሽም ብረት እንደ core material ይጠቀማሉ። ብዙ ጊዜ በእነዚህ አይነት የ inductor አይነቶች ውስጥ loop ኡ ትልቅ ወይንም loop area ው ትልቅ እየሆነ ከሄደ በውስጡ የሚያልፈው የ current መጠንም በዚያው መልኩ ይጨምራል። ነገር ግን የሚባክነው የ energy መጠን ትልቅ ይሆናል። በዚህ የ laminated core inductor ቀጭን የሆነ የብረት sheet ስላለ eddy current ኦችን block ለማድረግ ሲጠቅም፣ ይህም loop action ኦችን ለመቀነስ ያገለግላል። ዋና ጥቅማቸው lose የሚያደርገው energy ለመቀነስ ሲሆን ይህም አይነት የኮምፒውተር አይነቶች በብዛት በትራንስፎርመር ማምረቻዎች ውስጥ በስፋት ይውላል። እንዲሁም ሲግናል ሲኤች እና በሲኤል ፊልተር ቾክ ውስጥ እንዲሁም በኦንቦርድ ቼንጅ ለኤሌክትሪክ ኤሌክትሪክ ባይስክል እንጠቀምባቸዋለን።